Ah, nate era kitalo nnyo kitalo ddala amawulire agaliwo nate era mawulire si gaasanyu wabula mawulire gannaku okusaako n'okunyolwa okusinziira nate era ku kyengenda okuba nga nkutegeeza ah, kitalo ddala omwami amanyikiddwa nga kati promotion e, omwami amanyikiddwa nga kati promotions afiiriddwa mukyala we afiiriddwa mukyala we oba gwe twandiise nga main wife we abadde amufumbira ettooke waka oba mukyala we maama w'abaana be ewaka kitalo nnyo kitalo ddala kanyongere okubanga nkutegeeza enteekateeka nga bwe ziri ate era nga bwe bitambula sayidi eyo ajjukira nti tutebwamu ssente banaffe aba biva organic nga bano bajjanjaba endwadde zonna mu ngeri eya habo ate ngaebintu ebibeera nakyo tebirina side effect yonna bakubire ku ssimu 0 7 5 26 02 4 bbiri ne musanvu basangibwa ku access building ku lubaga eh, batuukawo obanga obakubirako ofuna obujjanjabi nate era wamu ne banaffe aba je events nga bano bakwata emikolo video coverage music video cinematography live streaming bintu bingi ebyekuusa ku video wamu nokuba ebifaananyi ate ebiri ku mutindo gw'ensi yonna bakubire ku simu ya mtn 077 58 50 658 wamwe ne airtel 070 ah, omwami amanyikiddwa nga haj musa kavuma abangi bemumanyi nga kt promotions ah, ekituufu essaawa zino tali mu mbeera nnungi oluvannyuma lw'okufiirwako mukyala we ono gwabadde amaze naye ebbanga eriwererako ddala ah, yafudde ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero wakati w'essaawa ettaano actually twafunidde okwongera okumanya oba amawulire we gagenderedde eddala okusaasaana ku mitimbagano okusaako n'okwongera okufuna information saawa 5 saawa 6 obudde obw'ekiro Ah, omwami uh, ono abasinga mumumanyi era nga mumuwulira ategeka nnyo ebivulu ebyabayimbi era nga yono yasinga okubaka olwangoozi ku kivulu kya wininwagi uh, ah, ekyalimu okuba nga kyatundibwa okuva mu swangs avenue aketi promotions era yali mu kivulu kya mwana muwala martha mukisa ekigenda okuba enaku z'omwezi nga 12 omwezi guno gwennyininnyini uh, ah, kitalo nnyo Ah, tusuubire abayimbi bangi okuba nga bajja genda maaso babe ng'ate era ah, bamuziikirako omukyala we eh, bajja genda maaso okuba nga bamuziikirako omukyala we okusinziira nti abadde mukwano gw'abayimbi bangi nnyo ate era y'omu ku bantu abakutte ku bayimbi mu kutegeka ebivulo okusako n'okupromotinga music industry e uganda era be bamu ku basajja aba bizinesi abasinga okuba ne ssente mu ggwanga uganda ah, omukyala we wetufunidde amawulire gano essaawa zino ngamaze okutwalibwa mu kyalo wabula ngenda kuba nyongera okuwa deep information about Uh, famire ye okussaako n'amannya ga mukyale mu bujjuvu okusinziira nti information tinaba kufuluma ey'amannya ge okussaako n'ebimukwatako n'ekifaananyi ogenda kuba nga ateera okifuna wabula nateera twongera ateera okukubagiza famire eyo n'okwongera okusaba mukama katonda agigumye okusinziira ku ebyo bayitamu okussaako n'embeera gye bawulira essaawa zino kitalo nnyo ah, kitalo ddala mukyala wa keti events oba keti promotions bambi avudde embulamu bw'ensi eno weyongera okwekumira ku mukutu ebirala tugenda kuba tubikuba mu bujjuvu